Cefa kurursam Mindertken müptela kurursam Her dem hayır Cefa kurursam Mindertken müptela kurursam Katlım yakrib Küzümlü cerrana Kastımda kaşin yakılsam Katlım yakrib Hüzün-i celal kastımla taşıyım niye okursun? Gamze kılıçım çekin başımda Yandım Rabbim yere okursun Kibrilerin ya Kopların atip baştın Rabbim yere okursun now, it's Baştan yeni Her kıssa ki her istemni bilsen Koymay barını bana akılsan Her kıssa ki her istemni bilsen Koymay barını bana akılsan

Bırakmayla ki kalmadı karim Çıkmak kayıt işte cavuz avrum Bırakmayla ki kalmadı karim Çıkmak kayıt